हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन की है और पाइथन में हम बिना यूजर की मदद की कुछ ऐसा पैटर्न बनाना सीखेंगे ये देख सकते हैं ये बिना यूजर की मदद के बनाया है और ये नंबर के फॉर्मेट में है अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ w की वैल्यू यहाँ पे देखिए w में कोई नंबर लिखा था मैंने सिक्स सेवन कुछ भी यहाँ पे एट कर देता हूँ अब तो ये देखिए एट लाइन का पैटर्न एक्चुअली सेवन लाइन का पैटर्न प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ रेंज लगाया हमने तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेवन लाइन का पैटर्न जो है प्रिंट होकर आ रहा है तो ऐसा अगर पैटर्न बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए अब देखिए यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू फाइल ले लेते हैं अब यहीं पर वो कोडिंग हमें करनी है जिस कोडिंग के करने से बनेगा ये वाला पैटर्न ठीक है तो सबसे पहले यहाँ आर लिखता हूँ R is equal to swipe कर देता हूं फिर एंटर करके नीचे आते हैं अब यहां पे लगाना है फॉर लूप तो ये फॉर लूप लगाया हमने ठीक है फॉर आई इन रेंज तो रेंज फंक्शन यहां लगा रहा हूं और रेंज फंक्शन एक छोड़ करके देता है ठीक है यानी कि जो वैल्यू होगी उससे एक छोड़ के यानी कि यहां पे मैंने दिया है 5 तो ये 4 लाइन का पैटर्न प्रिंट करेगा इस तरीके का कुछ है ठीक है तो यहां पे कर दिया मैंने r और इसको क्लोज किया और क्लोज करने के बाद यहां पे दे देंगे कॉलन फिर एंटर करेंगे तो नीचे आएंगे अब नीचे आने के बाद क्या करना है आपको यहां पे लगाना है फिर फॉर लूप यानी फॉर लूप के अंदर फॉर लूप ठीक है फॉर आई इन यहां पे इस तरह से लिखेंगे अब आई इन तो कर चुके हैं अब यहां पे जे इन करेंगे क्योंकि रो के बाद कॉलम भी तो बनाना है तो ये जे इन रेंज कर देंगे R A N G E J in range और फिर यहां पे दे देंगे क्या देंगे इसमें रेंज में आई देंगे ठीक है ये दे दिया और कॉलन लगा दिया इतना कर लेने के बाद क्या करना है हमें एंटर प्रेस करके नीचे आना है हमें यहां पे देना है प्रिंट क्योंकि अब इसको हमें प्रिंट करवाना है तो ये प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा और प्रिंट फंक्शन में हमें क्या देना है यहां पे देना है आई क्या देना है आई देना है और आई दे करके कॉमा दे देंगे और फिर यहां पे देंगे and E N D and is equal to अब एक सिंगल लोटेड कॉमा ओपन करेंगे फिर यहां पे एक सिंगल लोटेड कॉमा क्लोज करेंगे ऐसे कर दिया हमने इतना कर लेने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और फिर एंटर करके आप नीचे आ जाएंगे सिंपली ठीक है तो यहां से नीचे आ जाते हैं और इंडेंटेशन कर लेते हैं लाइक फॉर लूप के सीध में ये होना चाहिए जो सेकंड वाला फॉर लूप है और यहां पे प्रिंट फंक्शन दोबारा से यूज करके चूंकि एक बार गैप भी प्रिंट कराना है तो ये इस तरीके से गैप भी हमने दे दिया और यहां से फाइल पे जाकर के सेव पे गए और फिर डेस्कटॉप पे गए और फिर यहां पे पैटर्न 17.py इसी के नाम से इसको कर देता हूं सेव तो चलिए इसको सेव कर दिया है मैंने अब यहां से रन पे जाएंगे रन मॉड्यूल पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पैटर्न प्रिंट हो जा रहा है बहुत ही आसानी के साथ इस तरह का कोई भी पैटर्न अगर आपको बनाना हो तो सेम इस तरह का कोड लिख सकते हैं ठीक है इस कोड के लिखने से होगा क्या क्योंकि आर में हमने दे रखी है वैल्यू 5 और यहां पे फॉर आई इन रेंज यहां पे रेंज यूज किया है तो 5 का मतलब एन माइनस वन करता है रेंज क्या करता है N minus one N minus one यानी आर माइनस वन करेगा यहाँ पे r लिया हमने तो r माइनस वन करेगा r माइनस वन कितना हो गया फोर हो गया तो फोर लाइन का पैटर्न इसीलिए प्रिंट हो रहा है ये आई जो है रो के लिए है और j जो है कॉलम के लिए है तो उसी हिसाब से ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है और उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज कर रहा हूँ अब देखिए यहाँ पे सेवन कर रहा हूँ जैसे ही सेवन करूंगा तो सिक्स लाइन का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा अपने आप देखिए यहाँ पे रन पे गए और यहाँ देखिए सिक्स लाइन का पैटर्न ये प्रिंट होकर आ रहा है अगर यहाँ पे मैं एट कर देता हूं नाइन कर देता हूं जैसे लाइक देखिए यहां पे नाइन कर दिया है अब इसको सेव करता हूं और फिर यहाँ पे एट लाइन का पैटर्न प्रिंट होगा क्योंकि लिखा है नाइन ठीक है और रेंज एक माइनस करके देता है तो ये देखिए एट लाइन का पैटर्न प्रिंट हो रहा है तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी हेल्प जरूर होगी और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video